Buhay ko'y may kaguluhan Ang landas walang patutunguhan Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat ako'y natagpuan Binigyan ng kapayapaan Tanging kay Jesus mayroong tagumpay Siya ang aking aking patnubay Siya ang aking gabay Siya sa aking nagbigay buhay Si Jesus ang katotohanan si Jesus ang daan. Siya ang aking Panginoon magpakailan pa man. At ngayon sa aking buhay, siya'y twinay Laging nagbabantay Ang pag-ibig niya'y tunay At walang kapantay hindi hindi na ako mangangamba Si Jesus lagi kong kasama Siya ang akin at ako'y sa Kanya Siya ang akin gabay Siya sa aking nagbigay buhay Si Jesus ang katotohanan Si Jesus ang daan siya ang aking Panginoon magpakailan pa Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa aking nagbigay buhay Si Jesus ang katotohanan Si Jesus ang daan Siya ang aking Panginoon magpakailan pa man Siya ang ating Panginoon magpakailan pa man Patpatgan me uh, ah, kakabsat iti online Malubusan dakman nga pangkablaw kada kayo iti daragsak nga aldaw ti Sabado sagtunggal may sa kada tayo amin. Namampay di tayo mabalinan ti agtitipon ti uneg ti kapilya tayo. Ngayon mabalin tayo ti agdadanggay ken nagtitimpuyog ang makisinara kini Apo Dios babaan iti panagmaymay sa tayo, ang mga dal ken mangutob kadag napateg asa sa una. When nagyaman tayo ta tialdaw ti Sabado, ipaganatgat na kada tayo tinapateg a kinapudno. Siya sino ti Dios. Iso tinamarswak kada tayo. Siya sino tayo, da tayo kat pinarswa ni Apo Diyos itiladawan na. Dati Diyos, inted na dayta ah, akita ti panangipatag kada tayo. Gaputa iti tunggal, umay ti aldaw ay may kapito. Malagip tayo nga dati na marswa, kaya niso ti dayawin tayo. Patsyak nga datayo kat nabindisyonan iti damag ti kanta nga impaay ti agtutubo tayo eh, dahito ngal daw. Dahito nga damag ti kanta ket ipaganatgat na nga pudno anariribok, pudno nga adu kaumay tibiyag tayo, kabayatan nga bibiyag tayo dito lubong nga naim basulan. Ngem dakkel tinamnama tayo nga baksay kadagitoy nga pakaringguran ken pakariribukan Ni Apo Isus ti sungbat, dagiti amin aparikot tayo. Ni Apo Isus ti kamang tayo, kadagiti amin at tiyempo, iti ribok kaumay iti panagbiag tayo. May isa nga aldaw na sa paunay, kahit nangig ko iti pukaw dagiti tattao. Agtatakaw, agtatakaw, agtatakaw. At iliwda ti maysa nga agtutubo lalaki. Nga agtakaw ti irek iti parbangon iti karubada. Kat gaputa nasalamaan da daytoy alalaki. Dagos met ang nakariing dagiti karubada, kat natiliw na naput da daytoy alalaki, kat in pa sango da kadagiti agturay. Kadagiti agturay, maysa kadagiti disiplina ng impay da kenkwana. Kadangaramid nangaramid da iti maysa aplaki wano karatula kat nakasurat di jay siyak kat agtatakaw. Siyak kat agtatakaw. Didak tultulatin. Anyan nga nakababain alanga. Iti buya Taranamidan da ito lalaki. Mampanute kanyaki din nga tana dapay nga tarupam nga isangom. Nakadagiti amin alabsam at at tao kat kunaem siyak kat agtatakaw, siyak kat agtatakaw. Didak tultuladen. Ngem, baka kada kayo ayatan nakabsat kan nga gayem nga na Jesus Iso tinamnama tayo tibiyag anapabaro tibiyag anabalbaliwan. Ken Jesus gayem ken kabsat adanam namam iti masangwanan adda masangwanam anapnuan ranyag ken biag biyag anabalbaliwan. Ida ito agsapa kayat tayo man nakitaan ti kapadasan ti maysa a anay wawa Maysa a balasang a managbasol. Gapo iti panakay tublak na iti riribok iti panagbiag kan iti basol nga inaramid na kan araramiden na iti panagbiag na. Nasa paunay nga ni Apo Isus, Kat napan iti templo kat rinugyan natin nagtugaw kat nang isuro kadag iti tattao. Nailanad daytay ti Juan 8.1 kaya nagtultuloy dagiti sarunan a bersikulo. Kat dagiti skriba kunana ken parisyo tiniliwdat inpanda iti may sa babae kani Apo Isus anasalamaan wano natiliw napot, manipod, panakiabig, tidi na asawa. Anya na nakababain daytoy alanga, natiliw da daytoy ababay. Kahit hindi natiliw da daytoy ababae, nagideskriba ken parisyo, niya panda daytoy ababae, tisaklang ni Apo Isus. Kabayatan nga isukat mangisursuro. Ti tradisyon kuma, ama mapasamak Iti da kumada ito babaik, iti panakikamalala no madama akay dana lalaki, ti na. Daras kumada ito wano diritsuda nga yapan iti korte. Ngam dagiti skriba ken paresyo inyapanda da ito babaik kini Apo Isus tapno makasarak da iti pangidarumanda ken kuana. Kinana da imbilin ni Moses kada kami nga siya sino man, amaduktalan iti kastoya kita iti aramid ti basol. Iso uburan mi, ingaken patay. Ngam ni Jesus, kaslawan tinanggagnak at kinunana dito nasanto na surat. Iti Juan 8, kastiman ti kunana tinasanto na surat. Iti versikulo 4, kasto iti kunana. Gapuna, kunada ken kuana. Manursuro, daytoy a babae na tiliw. Itay madama a makiabig iti di asawa. Kat itilintag ni Moses, imbilin na kada kami, nga uburin mi, dagiti, kakasta, sikangarod anya ti kunam. Anya ti kunam, sikangarod anya ti kunam. Ngam daytoy kinunada apang suot da a mangidarom kuana ngem ni Jesus nagdumog ket pinagsurat na iti ramay na iti daga. Iden dagiti skriba kin parisyo. Ken dagiti papanglakayen imasidagda ken Jesus imbilin ni Moses kurada nga iti kastoy nga aramid iti maysa babae. Uno ti aramid ti maysa tao. Katrumbang unay nga uburon mi ti agaramid iti kasta. Na Jesus kunana nagdumog kat nagsurat manipod kadagiti ramay na iti daga. Kat gapot ta ulit ulit da nagideskriba ken Parisyo. Ta ito sa ludsod anya ti makunam, anya ti aramiden mi. Kuna kwada ni Jesus kadakwada nagdumog manen kat nagsurat manipod kadagiti ramramay na kat kadagiti ramramay na insurat na dagiti basbasol dagiti skriba ken parisyo anang idarom iti daytoy a babae. Kati di madlaw da nga ta dagiti isursurat ni Apo Isus manipod ka dagiti ramay na iti dagawan no iti tapok kat dagiti basbasol da nga araramiden da ken kopkopikupan da kuna kadakwada ni Isus siya sino man ti awan basol na kada kayo iso ti umunan nga mangala iti bato ket uburen na dahil ito'y babae. Kahit inot, sa gaysa, nga dagitoy nga iskriba ken parisyo pimanaw da manipod ti kadda dahil babae ken iti presensya ni Apo Isus. Kat iti pimanaw da ni Jesus nagdamag iti dayday a babae kat kinunana ayan niya tuyen sa dinod ti ayan dagiti nang idarom ken ka. Ni dahil babae simungbat ken Jesus ket kinunana awan dan apo pimanaw dan aminen. Ni Jesus kinunana ken kuana babae kunana oray siyak di kadusaen. Nga mibiling ko ken ka nga manipo dita ingkan ket saan kan nga agbasol. Anyan nga nagpateg nga kitain tayo daytoy ay ten nakakabsat. Nga naman minsan daras tayo a makita dagiti morseng dagiti duma. Dagiti basbasol dagiti duma. Ngem narigat tayo a makita dagiti bukod tayo a pagkurangan. Dagiti scribe ken parisyo nagalistuda ng tilew iti daytoy babae. Nagalistuda anang idarom, nang idalistudan, nga mangyapan dahito a babae iti tingga iti tao dagiti tao wenno iti kadwan at tao dagiti tao nga aglabas mapanyo templo kas talaunay ti panakay babain daytoy a babae anagalistuda nga mangitudo ti basol daytoy a babae nagalistuda anang tiliw daytoy a babae malipod iti tiyempo dana, Ti lalaki nga kadwa na dayta parbangon uno dayta arabi. Ngayon ni Jesus, tumalaot kat amo tayo ngay din nga insurat na manipod ka dagiti ramramay na dagiti basbasol dagiti skriba ken parisyo dagiti tao nga day tilawlaw da sa gaysada inot-inot gaputa mariknada nga dakdakkel pay gayam ti pagkurangan da nadagdag sin gayam ti basol lagi ti basbasol nga dakadakwada ngem iti aramid daytoy a babae when daytoy a babae natiliw manipod ti palagi kamalala ngem ni Jesus kinunana oray siyak di kamet dosaan inka ket saan kan ngagbasol natililu manipod tayat ni Jesus na tiliw daytoy a babae, manipod iti ni Apo Isus. Oray siyak ko na di ka dangran, di ka dusain, nga mibiling ko ken ka, nga di kan pulos agbasol. Go in sin no more. Anyan nga bilin daytoy ni Apo Isus. Amuna, amalagbasol daytoy a babae. Daytoy a babae, nay gamer ken kuanan iti kababalin nga sabasabali alalaki ti pakikuyugan na. Narigat nan apagbaligyan daytoy akasasaad na ngem kuna ni Jesus ken kuana inkan ket saan kan ngagbasol. Amo yo ayaten nakabsat ken gagayem. Anyaman nga ibilin ni Apo Jesus kadatayo. tayo Kat kakuyog nga iti panakabalin. Ngay paay na tapno maaramid tayto dahiti pagayatan na. Inkan kat sika kat saan nagbasol. Inka kat pilyem nga ramiden iti pagayatak. Inka kat pilyem ti makipagna kadag iti bilbilin ko. Inka kurana kat saan kan polos nga agbasol. Amo tayot ti bilag daytoy nga bilin ni Apo Isus iti babae. Pampanutek daytoy nga ta babae kalpasan na kinuna ni Apo Isus inkan ket saan ka nagbasol. Daytoy kadi inbilin ni Apo Isus ken kuana ket napakuyugan iti panakabalin. Maysa nga kaadda iti bileg ken kuana tapno manipod ti imbasulan akasaad na kat masurot na iti pagayatan ni Apo Dios. Nagtultuloy tayo nga kitaen iti ebanghelyo. Dagiti nagsurat iti ebanghelyo. Matthew, Marcos, Lucas, ken Juan. Ipaganatgat na dagiti pakasaritaan daytoy a babae. Ngay din nga ni Jesus adda iti maysa nga uh, panagtitipon wenno urnong iti balay ni Simon maysa nga uh, nangato iti saad na kadag iti Israelita siya kabsat kat nagayab iti maysa nga taripnong maysa pa nagtitibon kat kadwada ni Jesus di jay kat dahito a babae simbrek kat ni Jesus apaman nga nakita dahito a babae imasideg ken ni Jesus kat nagserbi kini Jesus manipod kadagiti lulwana kan itibok na, pinunasan na, dagiti saksakan ni Jesus kat tinapatigunay, unay, dayjay nagatadla unay abang banglo, impukuk na ti ulo ni Apo Jesus. Awan tinapatag kenkwana, tinapatag kat iso ti may sa panagbiag, nga may na amin ti sanikwana kini Apo Jesus. Daytoy aga bangbanglo, tigatad na kat nanginaunay. Eh. Nasursurok malabit, nga sapol iti maysa nga ordinaryo nga agububra iti panawenda. Ngam uray pa ay makatawan kuma nga sweldo da itoy. Napatag. nga impukuok na iti ulo ni Jesus. Takayat na nga mangi ipakita no kasagno a kapateg ni Jesus ken kuana ket amin anapateg ken kuana ipaay na mabalin na nga ipaay ken Jesus wen natubngar adalan ken duma nga nagngina kumada itoy nga bangbanglok ket united kumada iti marigrigat adu kumada iti natulungan nangruna kadagitoy at tiempo adu dagiti agkasapulan ti tulong tayo kasapulan da gaputa uh, ah, na lockdown da manipod kadag iti pagtangan da nga tayo nga dahiti a babae awan tinagatad ken kuana no may panggap daytoy iti panagserbi ken Jesus. Nagimbag nga ulidan, timbati daytoy a babae iti panagbiag tayo. Amin apatpatgen tayo. Masapol nga ipaay tayo kini Apo Jesus. Well, napateg ti tiyempo tayo. Napateg dagiti salikwa tayo. Napatig amin. Nga marami din tayo amin daytoy apagdayaw kinapo Isus. Hindi nakita ni Jesus dagiti lalaki wano dagiti adday day taripnong iti tanabutob da mangagnesos dagiti tantanabutob da kuna ken kuana ni Jesus kuna ni Jesus kadakwada daytoy a babae kuna na inaramid na ti kapatgan nga inaramid na kat intero kuna na nga iti kaskasaba dahito nga ebanghelyo ti pakasaritaan dahito a babae may kaskasaban tumay. Pudno nga dahito a babae nabalbaliwan. Oray pay din nga nailansan ni Jesus na naginanay ti tanim na kat nay naipadamag nga sukat nagungar Amo tayo nga iti muna a ah, babae, iti muna a ah, tao nga napan di jay nakaipon nakay taniman wano nakaipunpunan ni Apoy sa sa bali no saan nga dayto a ah, babae. Dayto a babae nagsangsangit ta sana na nasarakan ni Apo Jesus. Ngayon, eh, may sang anghel tinagkulang kenkwana babae babae apay ngagsangsangit ka. Why weepest thou? Sapsapulem ko na na nagungaren. Kat ingka, kitibagam, kadagiti adalan lang ay sukat nagungaren. When, dahil yung babae, nusar niya po Isus, na mangipadamag, tinayong bagadamag, iti panagungar na. Masarakan tayo, iti pakasaritaan, dagiti adalan, nga dadadjay, nga natipon-tipon, tapno, sarakan da, iti panakyad da, ti spirito, kan ti panakabalin na, Tapno agmay may sada nga mangipukaw tinayong bagadamag itintero alubong. Tapno ipaduyak-yak da ti ayat ni Jesus kadagiti sabsabali. May maysa ti panggep da ada palagtitimpuyog da kat neraman dagitoy dagiti babae nga nagbalin nga adalan ni Apo Jesus kat ti maysa iso ti maysa matalek nga adalan iso ni Maria Magdalena. Ayatan nakakabsat ken gagayem. Caught in the act of love. Caught in the act of mercy. Natiliw dahit iya babae. Nagbali na pasurot na ito ni Apo Isus. Natiliw manipod kaasi ni Apo Isus. Natiliw dahito iya babae manipod idakkel nga ayat ni Jesus ken pamakawan na ken kuana. Babae ko na na, di ka dusaan, di ka kundi na rin. Ngamibiling ko ken ka, ingka, kat saan kan, ngagbasol. Kakapsat ken gagayem, siyak kan da kayo. Kat na gamer iti basol. Na imbasulan iti kasad tayo. Narigat tayo pagbaligyan Daytoy basol nga garari ti panagbiag tayo. Ngem natiliw tayo. Manipod tayat ni Jesus. Natiliw tayo, manipod ti kaasin ni Jesus. Kat gapo tanatiliw tayo, gapo ti ayat ken panakabalin, kaasin ni Jesus, ibilin lamat kada tayo, ingkan, kat saan kan ngagbasol. agbasol. Idibilin da ito'y ni Apo Jesus kada tayo, amok nga iti pan nakabalin na. Kat inted namat kada tayo. Amok abaksay ti kinakapoy tayo. Adda panagbalbaliw ti biyag tayo. Ni Maria, nabalbaliwan. Ni Maria Magdalena, nabalbaliwan. Gaputi ayat ken kaasin ni Jesus. Ti kararag ko ayat nakakabsat ken gagayem Situtulok tay kuma. Amatiliw, itayat, kan kaasa ni Jesus. Gaputa inton, natiliw tayo, tayat, kan kaasa ni Jesus. Mangrugi ti jay, ti biyag na balbaliwan. Ti biyag nga daan barbaro akita. Akababalin, kababalin. Akayat ni Jesus at agikwa dagitan nakna. Kat manipod tinabalbaliwan na panagbiag, siyak kanda kayo, aramatan ni apo Isus. Amang ipukaw, ti damag kadagri sabsabali. Tapno adadupay ti matiliw, ti ayat ken kaasi ni apo tayo Isus. Bendisyon na tayo ni Jesus. Kida ito panawen. Sapay kati, tayo nawat tayo ti bendisyon na isang sangayan, agpaay, kadag iti amin nga anak na. ka kakabsak. Amami nga malagay tunay, agyaman kami Apo Diyos, gapo iti dakkel ngayat mo kada kami. Iti panangibaon mo ti bugbugtong mong anak, Ngay so, nang sapol kada kami, manipod ta na yung basulan na kasaad mi. Iso anang lukat kada kami, manipod ti panakadipan ti basol, wano panakabalin ti basol. Iso nga daan panakabalin, anang ibilin kada kami ingkan kat saan kan ngagbasol. Iso nang tiliw kada kami, tinapnuan dakkel nga ayat kan kaasi. Gapo, tainayat na kami, ken kinasyan na kami. Si papalubos kami. Nga iso ti agari ti panagbiag mi. So ti mangituray kada kami. Tapno ti pagayatan na maramid kumasag tunggal may sa kada kami. Apo iso kumi dagiti biag mi ken ka. Balbaliwan na kami, kataramatin na kami, iti itipanggap mo, kataramidan na kami, nganak mo. Ngay tiragsak na kat mangipaikan ka, kidayaw ken panagyaman kadag iti amin, nga ramidan mi. Aday ito dawat mi tinagan na po, Mesus. Amen.